Zdravo i dobrodošli na posljednji video na SEO Bar, gdje idem i gdje ćete uskoro moći gledati još video snimaka, o tome ćemo na kraju, a sada posvetimo se temi Affiliate Marketinga od 2014. Kao mnogi od vas vjerovatno znaju da se ja Affiliate Marketingom bavim jako dugo, ali ako se sami bavite afilijet marketingom, znate da nijedna godina nije bila teža nego prošla. Ako gledamo iz perspektive Amazon prodaja i tako dalje. Međutim, najveća promjena su bili Google update koji su kažnjavali afilijete i postavljali ih nazad u serpovima zato što Google voti rad sa Amazonom, a ne zato što takve stranice su loše napravljene. Stoga je bilo potrebno da se određene stvari promijene i nije više moguće štancati afilijet projekte jedan za drugim. To smo i prije znali. Znali smo da ne treba generisani kontakt praviti i tako dalje. Sada ostaje samo jedno, da se posvetite afilijet projektu jedno 12 mjeseci, što znači da ćete pažljivo odabrati projekat kojim ćete se baviti, u njega uložiti vrijeme i trud i on će se sigurno isplatiti. U tekstu ispod videa e, na blogu ćete moći naći jedan opis kako je na Švabu u prošloj godini napravio jedan izuzetan potez i sada ima 30.000 posjeta mjesečnih na temu naočala i jako dobro zarađuje od toga. Iako je naravno niša naočala već i tekako zauzeta. Potrebno je, ako radite afilijet projekat, da radite sve unikatno. Od teksta, dizajna, sve do načina pristupa. Evo i sedam savjeta šta ne smijete zaboraviti. Ako jeste u mogućnosti znate engleski, engleski radite na engleskom, jer dugoročno je to najisplativije. Radite projekte na koje vam neće biti žao da uložite godinu dana i na čiju temu možete zakačiti još jednu temu. Jer sljedeće godine kada prođe tih godinu dana, radit ćete jedan sličan projekat tome zato što ćete napraviti community i e-mailing listu koju ćete moći koristiti za sljedeći projekat. Tu dolazimo i do tačke 3 Pravite e-mailing listu, odvojenu jednu za posjetljice i zainteresovane za vašu stranicu, a drugu listu za kupce. Razdvojite ih i šaljite im odvojene ponude, jer zaista kupac vrijedi više od onog zainteresovanog. Radite sve unikatno, to smo već rekli, a pripazite kod socijalnih medija. Više su korisne nego što na prvi pogled izgleda za svaki afilijet projekat. Koristite samo one socijalne medije koje su zaista vezane za vaš posao. Tako da odvojite, a ne napravite sve i da publicirate na sve jednoj socijalnom mediju. Na kraju to će vas dovesti do tačke 7 gdje vam neće više biti potrebno mnoštvo linkova, neće vam biti potrebno negdje oko 5 linkova, hiperkvalitetni, tematski relevantni sa autorovatskih stranica sa kojih želite da dobijete linkove. Odustanite od svega ostalog, čak i od autorite linkova sa drugih stranica koji nisu tematski relevantne. Poslušajte, potrudite se za tih pet linkova, pa makar to značilo da morate s tim koji je vlasnik te domene ili tog bloga popiti kafu Vrijednije je za ti pet linkova sjesti u auto ili provesti 3 sata na Skype-u nego dobiti 200 forum linkova e, sa nečega vrlo jeftinog i vrlo e, jednostavno e, pristupačnog gdje svak može dobiti link. Također, ako se bavite fashionom, ne treba vama link sa futbalske strance koja ima veliki page rank to vam nije apsolutno potrebno, naravno neće vam naškoditi, ali i to nisam siguran. Zato fokusirajte se na tematski relevantne stranice i ukoliko je tekst na vašoj stranici BDF optimizovan i on ima unikatni tekst, budite sigurni da ćete uspjeti. Naravno, ne može svako od nas da napravi jednu takvu stranicu. Stoga smo mi radeći mnoštvo afilijet stranica napravili dodatno još stranica da vi možete takve strance kupiti za englesko tržište. Te strance možete naći na www.nišetorpedo.com i odaberite neku od tema koja vam se najviše sviđa. Ono što vam preostaje nakon što preuzmete taj projekat, a imate već i hosting i sadržaj i odrađen on-page SEO i VDF i video marketing sve unutra, jeste da promovišete taj proizvod kroz socijalne medije, a socijalne kanale smo vam već otvorili, i da napravite ti nekoliko kvalitetnih linkova. I to je sve. Ukucate vaš Amazon ID i key i već možete početi. Tačnije, za 5 minuta ste krenuli zarađivati svoje prve pare, a potrebno je više linkova da bi što bolje se pozicionirali i više zarađivali. A koliko ste social media ekspert, neće vam biti teško navući još relevantnog saobraćaja na vašu stranicu. Jedan zlatni savjet, mnogi će ga prešutjeti jer žele to kao konkurentsku prednost iskoristiti, međutim ne ja. Ova godina je presudna i bit će bitka za One Man Show projekt. Pokrenite svoj One Man Show projekt ili u najgoru ruku u svom preduzeću budite onaj koji taj, to preduzeće, tu strancu od firme i sve, taj nastup na internetu gleda kao svoj projekat i upotrijebite sve kanale. Nemojte se fokusirati na jedan i dva, nego pravite sistem. Šta je to sistem? Kako ga napraviti? Kako u ovom vremenu koje je pred nama postati neovisan, o tome ću vas pokušati naučiti tokom cijele ove godine. Sa video sa blogovima, sa svime, želim da vam prenesem znanje, da naučite kako napraviti jedan sistem koji je vrijedan spomena. Stoga, ukidam SEO-BA jer SEO-BA je specializovan. Tačnije, arhivirat ću i ovo će biti zadnji prilog koji će se moći vidjeti na SEO-BA. Selim na neximus.com Tamo ćete u buduće moći naći relevantne članke i video snimke na sve teme internet marketinga. Sve ću obraditi i pokušat ću vam sve dočarati. Jedno po jedno, ali na umu da se prožima jedna veoma bitna bit a to jeste da naučite biti neovisni, da vaš web projekat bude neovisan i da primanja koja imate dugoročno ostaju tako da možete živjeti zapravo život koji želite. Hvala vam što ste uz mene bili sve ove godine i onima koji su samo slušali i onima koji su bili moji klijenti. A sretno i vama i nama u ovoj godini i sretno vam nadam se pri tom One Man Show projektu i družit ćemo se mnogo u ovoj godini.